by Naand Revolusie Jeug en baie welkom by vanaand se erediens. Ons is opgewonde om met julle te deel dat van vanaand af skuif ons Revolusie Jeugdienste van sonnaande 7uur van die Morette Live YouTube channel na 'n nuwe Revolusie MPG channel toe. Ons wil julle vanaand uitnooi om die erediens saam met ons daar te kom kyk. So volg asseblief die link in die beskrywing wat jy hieronder gaan sien en en gaan asseblief saam met ons nou na hierdie kanaal toe. As jy op 'n smart TV kyk nou en jy sien hierdie link in die in die description nie, ehm um, kan jy ook dit net search en search net Revolusie MPG en dan gaan jy na daai kanaal toe. Ons wil ook vir jou vra om asseblief op daai kanaal te gaan subscribe en die notification bel te druk sodat jy al die video's sal kry wat ons gaan post in die toekoms ook. En ehm um, soos ek sê, ons sonnaande gaan elke keer daar wees 7uur en ons wil ook vra dat jy dit sal deel met mense wat dit nodig het of wat nodig het om hierdie boodskappe te hoor. Ons hart is natuurlik om die evangelie met die wêreld te deel en dis wat ons ook hier wil doen. Nog 'n manier hoe jy inligting kan kry en hoe jy op dit kan bly is om die Instagram te gaan follow en dit is @revolusiempg. So ons sien jou op daar. Kom ons geniet die erediens saam. Thank you. Goeienaand Revolusie Jeug en baie welkom by vanaand se erediens. Ons is opgewonde om met julle te deel dat van vanaand af skuif ons Revolusie Jeugdienste van sonnaande 7uur van die Morette Live YouTube channel na 'n nuwe Revolusie MPG channel toe. Ons wil julle vanaand uitnooi om die erediens saam met ons daar te kom kyk. So volg asseblief die link in die beskrywing wat jy hieronder gaan sien en en gaan asseblief saam met ons nou na hierdie kanaal toe. As jy op 'n smart TV kyk nou en jy sien hierdie link in die in die description nie, ehm um, kan jy ook dit net search en search net Revolusie MPG en dan gaan jy na daai kanaal toe. Ons wil ek vir jou vra om asseblief op daai kanaal te gaan subscribe en die notification bel te druk sodat jy al die video's sal kry wat ons gaan post in die toekoms ook. En ehm um, soos ek sê, ons sonnaande nou gaan elke keer daar wees 7:00 En ons wil ook vra dat jy dit sal deel met mense wat dit nodig het of wat nodig het om hierdie boodskappe te hoor. Ons hart is natuurlik om die evangelie met die wêreld te deel en dis wat ons ook hier wil doen. Nog 'n manier hoe jy inligting kan kry en hoe jy op dit kan bly is om die Instagram te gaan follow en dit is @revolusiepg. So ons sien jou daar. Land Revolusie Jeug en baie welkom by vanaand se erediens. Ons is opgewonde om met jou te deel dat van vanaand af skuif ons Revolusie Jeugdienste van sonnaande 7uur van die Morette Live YouTube channel na 'n nuwe Revolusie MPG channel toe. Ons wil jou vanaand uitnooi om die erediens saam met ons daar te kom kyk. So volg asseblief die link in die description wat jy hieronder gaan sien en en gaan asseblief saam met ons nou na hierdie kanaal toe. As jy op 'n smart TV kyk nou en jy sien hierdie link in die in die description nie, ehm um, kan jy ook dit net search en search net Revolusie MPG en dan gaan jy na daai kanaal toe. Ons wil ek vir jou vra om asseblief op daai kanaal te gaan subscribe en die notification bel te druk sodat jy al die video's sal kry wat ons gaan post in die toekoms ook. En ehm um, soos ek sê, ons sonnaande gaan elke keer daar wees 7uur en ons wil ook vra dat jy dit sal deel met mense wat dit nodig het of wat nodig het om hierdie boodskappe te hoor. Ons hart is natuurlik om die evangelie met die wêreld te deel en dis wat ons ook hier wil doen. Nog 'n manier hoe jy inligting kan kry en hoe jy op dit kan bly is om die Instagram te gaan follow en dit is @revolusiepg. So ons sien jou ook daar. Kom ons geniet die erediens saam.